උන් අදත් ඔයාලව සාදරෙන් පිළිගන්න ඉමාසර ඩොට්ටල්ගේ වෙටින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකකට අද අපි බලන්න යන්නේ VSDC වීඩියෝ එඩිටර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩිය කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මම BA දිව්‍යන්ත. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට වSDC වීඩියෝ ඩිට එක වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන් ඒ සයිට් එකට ගිහිල ඔයාට තියෙන්නේ ඒ ඒකේ ඒක් e ෆයිල් e එක ඩවලෝන් කරගන්න ඒක ඩවලෝන් කරට පස වාට මෙන්න මේ විදිහේ ෆයිල් එකක් බලාගන්න පුළුවන් ඒ ෆයිල් එකොට ඩබල් ලික් කරන්න ඒකුට ඩබල්ලි කරට පස්සේ ඔයාට VSDC ෆ්‍රී වීඩියෝඩිට කියලා යර්ස් නෝ කියලා දෙන්න පුංචි විින්ඩෝ එකක් එෙනවා ඒක යස් කියලා දෙන්න ඒක යස් කියලා දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔයාලට තියෙන ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි නම් මෙතන ඉංග්‍රීසි තෝරලා මේක ඕකේ කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට welcome to the VSDC free video editor startup වික්සාට් කියලා වැටෙනවා ඉරසවාලට කරන්තියන වෙන්න මෙතන තියෙන නෙක්ස් කියන බට්න එක කලික් කරන්න ඉට පස වාට ඔන්නම් මෙන්න මේ ඇග්‍රිමෙන්ට් එක කියවන්න මේ ඇග්‍රිමෙන්ට් එක කියවල ඊට පස්සේ අයි ඇක්සප්ද ඇග්‍රිමෙන්ට් කියන තැන ටික් එක දීලා මේක නෙක්ස් කියලා දෙන්න ඉට පස මේකත් වාට ඔන්නම් කියවන්න පුළුවන් කියවලා ඊට පස්සේ මෙතන නෙක්ස් කියන එක දෙන්න නෙක්ස් කියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බන්න එක කලික් කරන්න අයි නෙක්ස් දෙන්න මේකත් නෙක්ස් දෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන සේරටම ටික් ටිකට ටික් දෙන්න ටික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක නෙක්ස් කරන්න පුළුවන් නෙක්ස් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කියලා බටන එකක් බලාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මයික්‍රසොෆ්ට් විසුවල් C++ කියලා පොඩි සොෆ්ටය එකක් ඉස්ටෝල් වෙනවා ඒක ඉස්ටෝල් වෙන දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට extracting file කියලා මේ විදිහට කොළ පාටින් load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්ස ඔයාලට මේ විදිහට ත්‍රොම් එකෙන් පේජ එකක් ඕපනෙලා එක කලෝස් කරදාන්න ඊට පස්ස ඔයාලට මෙන්න වෙදර ෆිනිස්් කියන එක උඩ කලික් කරන්න පුළුවන් කලික් කරාට පස්ස ඔයාලට මේ විදිහට VSDC වීඩියෝ ඩිට එක ලෝංචනා බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට වින්ඩ එකක් එෙනවා ඒක කලෝස් කරගන්න කලෝස් කලෝස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ VSDC එක ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ VSDC එඩිට එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මේ වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙන නිසා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම දැනට මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අයිකන් ටික ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක පවා රෙකෝඩ් කරන්න මේකේ හැකියාව තියෙනවා. මේක මේකෙන් වීඩියෝ එකක් වුණත් කැප්ච කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදත් ඉමසන ඩොට්ට එක එකතු විච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.